Saluton, ca bon venon. Adio uh, estas um, Christnasco. Um, f, uh, hodio onco estas la lasta tago de mia labor semaino. Um, cae mi uh, felicias pro tio la venontai tri tagoi um, estas liberai taga, tagoi por mi um, mi havas multai planoi por miai liberai tagoi um, mi volas legi la duon acton el Hamleto mi volas um, um, uh, labori pri mia reteo uh, mi volas uh, comenci la traducadon um, uh, de la nomo del evento um, mi volas uh, paroli cun mia amico Jonathan kai eble fari uh, tuian esperanton elsendon. um, mi ancau um, versaine um, iros ala um, libro vendeo um iam uh, <sighs> do uh, tio estas la celo um tio estas cio por hodiau gis mor ah,